भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की बेटी ईशा के बाद अब बड़े बेटे आकाश की भी शादी होने वाली है जी हाँ आकाश 9 मार्च को अपनी मंगेतर श्लोका मेहता के साथ शादी करेंगी और यह बताया गया है कि कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा 9 मार्च को जियो वर्ल्ड सेंटर में विवाह की रस्में शुरू होगी और 10 मार्च को विवाह का जश्न मनाया जाएगा और इसके पश्चात 11 तारीख को अंबानी और मेहता परिवार जियो सेंटर में ही रिसेप्शन देंगे और इसका आमंत्रण बाकायदा मुकेश अम्बानी और उनकी पत्नी द्वारा सबसे पहले मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में दिया गया गणेश जी को निमंत्रण देकर इस शादी के सफल होने की कामना भी की गई है उल्लेखनीय है कि अंबानी परिवार देश में सबसे ज़्यादा विवाह पर खर्च करने वाले परिवार के रूप में भी प्रसिद्ध है अब देखने वाली बात यही होगी कि इस विवाह में वे कितना पैसा खर्च करते हैं